assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar sizlar bilan har doimdek kamina doktor sabirov azizlar youtube kanalimizda 150 ming obunachi bo'lishga oz qoldi albatta qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz mana shu yerda подписаться tugmachasi bor video tagida o'tib obuna bo'lib qo'yishni tavsiya etaman inshaalloh bir haftalarga 150 ming bo'lib qolamiz degan umiddaman azizlar bugun sizlarga juda ham foydali kontent tayyorladim ya'ni artrozlar haqida hozir internetda juda ham ko'payib ketgan videoroliklar ya'ni artrozni davolash haqida bu videoroliklarni ko'rgandan keyin men o'rganishga qaror qildim ya'ni bu haqiqatdan ham yordam beradimi mana shu davo artrozni davolay oladimi mana shu narsalar yoki yo'qmi deb o'rganishga qaror qildim va o'rganish natijasini sizlarga hozir mana shu videolik oxirida albatta aytaman undan oldin sizlarga artrozlar haqida ozgina tushuncha berib o'tib ketaman endi men rassom emasman o'xshadimi yo'qmi albatta kommentariy yozib qoldirasizlar bu sustavlarni yozib qol mana shunday qilib chizib oldim sizlarga oddiy qilib tushuntirish uchun ya'ni artroz bilan sog'lom sustavni bu artroz kasalligi shu sustavlarni yemirilishidan kelib chiqadigan kasallik ya'ni qarang bu oddiy sustav mana bu suyaklar bu e, suyaklar orasidagi xriyash endi bu normal hech qayerda o'zgarish yo'q sog'lom odamning sustavi endi bu kasal odamning ya'ni artroz bo'lgan odamning sustavi bunda mana shu xriyashlar yemiriladi mana ko'rib turganingizdek xriyashlar yemiriladi va artroz kelib chiqadi albatta bu suyaklar yemiril e, yemirilgandan keyin suyaklar bir biriga tegib ovoz chiqa boshladi hozir buni ham tushuntirib o'taman endi buni bilib oldingiz artroz kasalligi aytib o'tdik sustavlarning kasalligi albatta e, bu kelib chiqish sababi juda ham ko'p ya'ni e, konkret bu kasallik mana shundan keyin kelib chiqadi degan e, tushuncha yo'q Endi bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda yosh kattalarda bu kasallik uchrayapti sababi e, yosh o'tishi bilan suyaklar e, yemirila boshlaydi deyishadi keyin yallig'lanish travma bo'lishi mumkin infeksion kasalliklar bo'lishi mumkin e, jismoniy mehnatning ko'p qilinishi deydi ya'ni og'ir yuklarni ko'tarish undan tashqari bo'lishi mumkin lishniy вес ya'ni ortiqcha vazn ham mana shu sustavlarga og'irlik tushadi va sustavlar yemirilish natijasida yallig'lanish kelib chiqadi va yemiriladi keyin mana shu artrozlar kelib chiqadi albatta e, hozirgi aytib o'tganimizdek bu yosh kattalarda ko'p uchraydi deyishyapti lekin hozirgi kunda e, yoshlarimizda ham bu kasallik uchrab kelyapti albatta bu kasallikning oldini olish kerak agar vazningiz ortiqcha bo'lsa vazn tashlash kerak infeksion kasallik bo'lsa albatta buni uy sharoitida emas vrachga uchrashib infeksion kasalliklarga qarshi davo choralarini olish kerak buni surunkali ravishga ya'ni surunkali holatga o'tkazib yubormaslik uchun endi buning simptomlari qanaqa bo'ladi boya ham aytib o'tdim tasavvur qilamiz mana sustavlar sustav orasida xryash bo'ladi mana shu xryash nagruzkaga tushadi bu xryash nagruzkaga tushgandan keyin eziladi va keyin bu xryash yemirila boshladi воспалительный jarayon bo'ladi yallig'lanish jarayoni bo'ladi u yemirila boshlaydi keyin yillar davomida u xryash yemiriladi keyin suyaklar bir biriga tega boshlaydi keyin yurganda ovoz chiqa boshlaydi qarsillagan ovozlar chiqadi albatta buni ko'pchilik da bu holat bo'lgan ya'ni o'rinda turmoqchi bo'lganda birdan yurib ketmoqchi bo'lganda qarsillagan ovozlar chiqib ketadi sustavlardan albatta bu mana shu artrozlarning belgilari bo'lishi mumkin bundan tashqari og'riqlar og'riqlar e, boshida birinchi stadiyada ikkinchi stadiyada kam bo'ladi bu asta sekinlik bilan ko'paya boshlaydi ya'ni qachon og'riqlar boshlaydi albatta boshida siz jismoniy mehnat og'ir narsalarni ko'targaningiz payti mana shu og'riqlar sezila boshladi keyinchalik u vaqt o'tishi bilan siz mana shu kasallikni davolamasangiz sizda og'riqlar kerak bo'lsa oddiy yurgan paytingiz ham og'riqlar kuchli bo'la boshlaydi endi artrozlar haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berdim degan umiddaman agar tushunmagan bo'lsangiz kommentariyga yozib qoldiring endi man e, ko'rgan videorolik haqida sizlarga aytib bermoqchiman ya'ni mana shu e, videorolikda e, bemorlarni intervyu olishgan intervyuda e, ular tuzalib ketishganini aytishgan albatta men bunga ishonmagandim to'g'risi man unaqa narsalarga ishonmasdim to'g'risi и buni o'rganishga qaror qildim o'rgangandan keyin o'zim ham hayron qoldim to'g'risi juda ham hayron qoldim o'zingizlar лучше bu videoni ko'ringlar ya'ni mana shu yaxshi bo'lgan odamlarni intervyusini ko'ringlar bu onaxonimizda nima o'zgarish bo'lgan ekan nima bo'lgan ekan e, nima uchun o'sha e, bunaqa kasalga duchor bo'lgan shular haqida qisqacha ma'lumot bersangiz ona yigirma besh yil bo'lib qoldi shu voqeaga mana shu tizzam tovonim taglari og'riydi qasir qasir bo'lib ketadi ko'pincha besh yildan beri oyog'im poy tortadi ancha yaxshi oyoqlarim uxlashim ham yaxshi oldin yaxshi uxlolmasdim yurolmasdim bunday cho'loqqa o'xshab yurardim Э, hozir ancha yaxshiman alhamdulillah albatta mana shu videoroliklardan keyin o'rganib chiqdim и bu biologik aktiv добавка ekan ya'ni biologik aktiv qo'shimcha deyiladi bu biologik aktiv qo'shimchani tarkibini o'rganishga qaror qildim ya'ni nimalar bor ekan buni ichida dedimda o'rgandim o'rganish natijasida bunda 15 xil eng asosiysi halol 15 xil halol o'simliklardan tashkil topgan ekan buning ichida bitta ham ximikat yo'q ekan albatta men hayron qoldim bu qanaqa qilib bu biologik aktiv qo'shimcha yordam berishi mumkin ekan dedimda yana chuqurroq o'rganishga harakat qildim buni mexanizmini o'rganib chiqdim ya'ni qanday qilib bu artrozni davolar ekan deb o'rganib chiqdim o'rganish natijasida e, mana shu sustavlardagi mana mana shu sustavdagi qon aylanishini yaxshilar ekan ya'ni bu qanday qilib bu qon tomirlarini kengaytirar ekan qon tomir kengaygandan keyin mana bu yerga qon kelish yaxshilanadi qon kelish yaxshilangandan keyin albatta bu yerda trofiya yaxshilanadi и undan tashqari e, bu mahsulotni bu biologik aktiv qo'shimchaning yana bir xususiyatini o'qib qoldim albatta juda ham e, zo'r xususiyat ya'ni regeneratsiya mana shu mana bu yerlar shikastlanganku mana shu shikastlangan yerlarni o'stiradi ya'ni regeneratsiya qilar ekan bu albatta shok bo'ldi men uchun bunday xususiyati borligini bilganimdan keyin bu mahsulotga men ishona boshladim uni keyingi xususiyatlarini yana o'rgandim u immunitetni yaxshilar ekan har bir sustavda o'zini sinovial suyuqligi bo'ladi bu biologik aktiv qo'shimcha mana shu sinovial suyuqlikni sifatini yaxshilaydi albatta sinovial suyuqlik yaxshi bo'lgandan keyin boya aytib o'tganim regeneratsiya mana shu yerdagi e, zararlangan uchastkalar regeneratsiya bo'lib tezroq bitib ketishiga tezroq yaxshi bo'lishiga yordam beradi albatta bu ham juda ham qiziqarli undan tashqari organizmdagi toksinlarni tozalashga yordam beradi и yana bittasi yana zo'r joyi mana shu yerdagi yallig'langan joydagi поражение bo'lgan mana shu zararlangan joydagi e, to'qimalarga metabolik almashuvini yaxshilaydi bu albatta metabolik almashuv yaxshi bo'lgandan keyin buning tezroq butib ketishi tezroq yaxshi bo'lishi sizga kafolatlangan bo'ladi azizlar e, mana shu o'rganishlardan keyin e, bu bioaktiv qo'shimchada menga shubha qolmadi ya'ni bu qo'shimcha albatta mana shu kasallarga yordam beradi albatta mana shu bioactiv qo'shimcha bilan siz o'zingizdagi bo'lgan artroz kasalligidan qutulasiz bu nutva kompleksi ekan albatta mana ko'rib turibsiz ekraningizda nutva kompleksi nutva kompleksi sizga artrozdan artrit sustavlardagi og'riq bel og'rig'i juda ham ko'p yordam beradi sizga albatta men sizlarga buni tavsiya etaman sababi o'rganib chiqdim o'zim o'zim o'rganib chiqqandan keyin sizlarga ham sizlarga ham hozir buni tushuntirdim bu qanday qilib ishlaydi qayerga ta'sir qiladi qanday qilib bu regressiyani yaxshilar ekan deb o'rganib chiqqandan keyin hozir sizlarga buni tavsiya qilyapman bu mahsulotni albatta bu mahsulotni kompleks ravishda ichsangiz sizga foyda bo'ladi albatta sizga zarar emas foyda bo'ladi shuni esingizdan chiqarmang azizlar azizlar e, ko'rib turgan raqamlaringiz orqali bu e, biologik aktiv qo'shimchani siz zakaz berishingiz mumkin albatta qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi agar kerak bo'lsa o'zingizni uyingizgacha olib borib berishadi azizlar e, bu biologik aktiv qo'shimcha nutva kompleksi не только sizni artrozingizni artritingizni davolaydi uni oldini ham oladi azizlar o'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmang albatta sog'lig'ingiz birinchi o'chirtda bo'lishi kerak sog'liq bo'lsa inshaalloh hammasi bo'ladi azizlar bugungi ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddaman agar sizga ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa layk like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin savollaringiz bo'lsa albatta kommentariy yozib qoldirsangiz bo'ladi azizlar sog' salomat bo'ling xayr ko'rishguncha